Turudi pale kwenye tukio la uvamizi wa mara ya kwanza kabisa, na baadaye yule jamaa mmoja mkamkamata, moja kati ya hao tuwaite majambazi, kwa sababu walivamia. Huyo mlimkamata, akakwambia kuhusu mdogo wako na baadaye ukamwambia wewe sikuui. Baadaye yule iliendaje? Alienda wapi yule mliyemkamata? Kesi iliishaje? Mlimalizaje? Na baada ya kumaliza mkaja ukaja ukachukua hatua zipi dhidi ya ndugu yako huyo ambaye alihusika kutengeneza huo hiyo ramani nzima ya kikatili tweet? Ah, basi bwana, yule kijana alipokamatwa pale akajaribu kutaja wenzie, wakakamatwa wawili na mmoja wakawa watatu, wakawekwa lokapu. Kukaa lokapu mmoja akafa kule kule lokapo, akabaki watu wawili. Sasa yule dada yule mwenye nyumba katoka, kamkuta yule msichana na umu mapiko. Unajua mtu akiolewa mm. huyu nani huyu mkewe kuti mm. mimi wananiita kuti kuti ah, kuti kaoa ana siku kama tano hivi ndio kamleta hapa Dar es Salaam, alikuwa kijijini. Kuti huyu yani pale anashindwa kusema kuti huyu mimi nimemfukuza mwanamume wangu ili anioe, mm. ndio kaenda kuoa ndio ah. Kilichomua? Kilichomua malazi tu gerezani. Mm. Ehe. Sasa wale wawili walivyobaki tukapelekana sasa. Shauri lile wao wakaweka advocate na mimi nikataka kuweka advocate. Sasa advocate ndo akaniambia kwamba wewe mbona una uwezo mkubwa, hakuna sababu ya kusema nikusaidie. Basi sawa, mimi nimefika mahakamani, advocate akafika. Mimi tangia nimezaliwa ndio kwanza kumuona. Mm. Naambiwa advocate, ila tu kuna rafiki yangu Muhaya mm. yeye anawasomesha watoto wangu tuisheni mm. yeye alisoma mwisho darasa la nne Mm. aliniweka chini nyumbani kwake akanieleza jinsi ya mambo ya advocate na mimi nilikuja mjini nikapata advocate akanielekeza nikaelewa mm. kwa hiyo siku ya mahakama mm. watu walijaa sana mm. kutaka kujua kuti mtemi kuti anajifanya anajua kusema leo hii anakutana na advocate tumuone leo mm. wale majambazi jinsi tulivyokuwa tumeongea mpaka sasa ushahidi ushakamilika bado hukumu mm. wao kaona mbinu ya kufanya tuweke advocate mm. ili hukumu isitoke, shauri lianze tena. Na mimi sijawahi kusimama mahakama ya wilaya, nimefika pale <laughs> mheshimiwa hakimu ananiambia, Kondo mwalimu, naam, upo? Nipo. Kasimama pale, uko tayari kujibu maswali? Nikisema niko tayari. Mwana eh, mahakama hii imepokea mwanasheria upande wa watuhumiwa, kwa hiyo utajibu maswali kutoka kwa nini wakili advocate mwanasheria. Anasema niko tayari na niulize. Akaanza, amevaa suti nyeusi, amevaa shati jeupe ndani, akaanza, wewe ndio Kondo Mwalimu? Kasema na mimi ndio Kondo Mwalimu. Unakumbuka tukio la uvamizi wa majambazi huko kwenu lilitokea lini? Na ninakumbuka. Lilitokea siku ya Jumatano kwa mkia Alhamisi majira saa nane usiku. Eh? Nasema alitokea siku ya Jumatano kwa mkia Alhamisi majira saa nane usiku kijiji cha Makotopola mpakani mwa wilaya Kibana Kisarawe. Akaniambia tena, unasemaje? Nikamwambia tukio limetokea Makotopola siku ya Jumatano kumkia Alhamisi majira saa nane usiku mpakani mwa wilaya Kibana Kisarawe. Ulipopigwa mapanga uliumia? Asema naam, niliumia. Je, unaweza kuionyesha mahakama kidonda ulichoumia? Asema naam, hebu ionyeshe. Akaanza kunifokea, ananitisha Hivyo hicho ndio kidonda. Asema ndio, baada ya kujiuguza kwa muda mrefu kidonda kimepona, kimebakia kovu. Na sio hichi tu, na vidonda vingi. Endapo kama mahakama itaniruhusu, basi niko tayari kuvionyesha, kwa sababu vingine nimevifunika na shati. Kidonda ulichoumia kupigwa mapanga kiko wapi? Asema eh. Baada ya kujiguza kwa muda mrefu kidonda kimepona, kimegeuka kovu. Na sio hii tu, nina kovu nyingi mwilini. Kama mahakama itaniruhusu nionyeshe, niko tayari kuonyesha. Kumbe ile anavyoniuliza na anavyojibu ni sahihi, ila anatafuta kunitoa kwenye mwelekeo, yani kutokana na elimu alionayo na mbinu zao anazozitumia. Basi tulipelekana mpaka mheshimiwa alicheka, yani anavyofosi, anavyotaka yeye haiwezekani. Mheshimiwa akacheka, wote wakacheka. Umeona bwana, akarudi kaka chini, anapekua vitabu. Mimi namwangalia mwenzie mjanja, nishashika hela, nina ujanja hatari, sina ninayemwogopa, watu wote na waheshimu. Mimi namwangalia, akanyanyuka wewe umesema jina lako nani? Kondo Mwalimu. Unakaa wapi? Makotopola. Unaishi wapi? Makotopola. Unakaa wapi? Makotopola. Unaishi wapi? Makotopola. Hakimu alicheka. Yaani yeye anatafuta kuni yaani kama kunichokoza fulani anitoe yani yaani weki kwenye hasira. Mwenzie ishafundishwa yote. Eh? watumiwa zako msema kwa ngapi? Anasema walikuwa watatu. Sasa hivi mbaki wawili. Ilikuwa nyumba kwa wawili? Sema mmoja amefariki. Ulijuaje? Watumiwa hawa walikuwa mlokapu. Baada ya kutoka lokapu kufika mahakamani, siku ya mahakama nilipoona wako wawili kinyume na vile walivyokuwa, nilijaribu kumuuliza mheshimiwa hakimu. Mheshimiwa hakimu akanambia watumiwa wako wamebaki wawili, mmoja amekufa. Kwa hiyo ndio maana leo hii unaniuliza nakwambia watumiwa wamebaki wawili. Ripoti imezipata kwa mheshimiwa hakimu huyo hapo. Hakimu mwingine, hakimu ni yule yule, hakimu mwingine na yule yani aliyekuwa nakuuliza maswali ndo hakimu huyo huyo alikupata taarifa. Huyo sio hakimu, hakimu kaka. Huyo ni ah, ni advocate wao. Advocate yeye. Mm -hmm. Umeona? Na mimi nimeuliza kwa mheshimiwa hakimu na amenielewesha. Nisingejua kwa ajili ya yeye, yeye ndo anapokea taarifa zote. Mm. Akaanza anajifanya hivi. Kwa hiyo watumiwa wako mbaki wao sema ndio. Kwa hiyo huyo alikufa ni nani? Mohamed Juma. Yeye akitokea hapa mahakamani unaweza kumjua? Nikasema Mohamed Juma kama atatokea hapa mahakamani siwezi kumjua. Kwa nini usimjue? Wewe sio unamjua? Alipokuwa hai nilikuwa namjua. Sasa hivi akitokea hapa siwezi kumjua. Kwa nini usimjue? Sema ndio. Mtu akishakufa anakuwa maiti, anakuwa na badiliko la ubinadamu. Badiliko gani? Kama ndio hawezi kusimama, maiti asimame, Sijai kuona. Kwanza hicho kitendo cha kusema wewe atafika hapa, mimi nakataa. Kwa hiyo Mohamed Juma akifika hapa mimi simjui. Wewe sio umesema unamjua? Namjua alipokuwa hai. Sasa hivi kishafufa siwezi kumjua. Mimi nishafundishwa na advocate kule. Huyo mwenzio anatafuta tu. Hebu angalia hapo nyuma. Mimi kimya. Huyo hapo nyuma sio? Wewe mtu amekufa amezikwa na taarifa zimeletwa mahakamani. Alafu unaambia huyo hapo nyuma mimi nikeuke, mimi sina akili. Kumbe ndio mbinu wanazozitumia kutubabaisha. Akimu unaambiwa anacheka. <laughs> huyu kumbabaisha mwenzie mjanja <laughs> watu wote tu wanacheka mahakamani, watu leo kazi, leo kazi, huyo msalamo. mm -hmm. Kwa mwalimu, uko tayari kujibu maswali? Asema niko tayari, na ngoja swali kutoka kwako. Wewe una miaka mingapi? Nikamwambia niulize swali lililokuwa ndani ya shauri letu, usiniulize swali liko nje ya shauri letu. Nataka kujua miaka yako, niulize swali lililokuwa ndani ya shauri letu. Usiniulize swali liko nje ya shauri letu. Akasirika, anapekua madaftari kimya, kana kaka hivi. Mheshimiwa Hakimu, tunangoja swali. Bwana Kondo Mwalimu, uko tayari kuendelea na kujibu maswali? Anasema ninayangoja maswali. Huyo bwana kimya, hana uwezo wa kuuliza swali, kanasa. Hakimu anamwambia bwana, kuna shahidi mwingine bwana Didas anataka kutoa ushahidi wake, akaitwa. Kumbe yule bwana yani wale watu wa mikoani ukiwaona wanakaa kijijini, lakini wenzetu wana elimu, walisoma mwisho darasa nne, lakini wana elimu. Alafu yeye ni mtu wa dini ya mambo ya kanisa, alivyokonda kavaa suti ile ya kwenda kanisani, wewe ukimwona utatamani umcheke. Kasimama mahakamani, advocate akaona yeye eh, daraja hilo basi hapa ah, huyo namna basi ile kufika eh, Skalion Didas na uko tayari kujibu maswali? Akasema niko tayari. Eti wewe ndio mliovamiwa na majambazi na mwenzio Kondo Mwalimu? Kaya kanyaga akamsawazisha kwa Kiingereza. Mimi ni shahidi wa Kondo Mwalimu, nimekuja kutoa ushahidi, ni jirani mwema tunapoishi, sio mimi nimevamiwa majambazi. Jaribu kuzungumzia vizuri, mahakama ielewe wa Kiingereza. Hakimu alifanya hivyo eh, kazi imeanza. mm -hmm. Advocate akaona umenichokoza kwa Kiingereza, hapa ndio umefika. Akaanza kumwaga mwingi Wedlam weso mkio veligusi nini anaongea kwa Kiingereza. Skalioni akamwambia wewe, wewe umesoma leo, mimi nimesoma jana bwana. Wakaanza kupelekana kwa Kiingereza. Wewe palikuwa patamu hapo. Shahidi na advocate wakapelekana wakapelekana wakapelekana, hakimu akagonga meza, akasema jamani, panatosha. Akaanza hakimu kuongea Kiswahili, bana, naomba muongee Kiswahili. Akaanza advocate anaongea Kiswahili, sikaliona anaongea Kiswahili, akamwambia naomba uniulize swali linaloendana na shauri hili, usiniulize swali liko nje. Wewe una umri gani? Anamuuliza maswala ya umri haendani na hicho, uliza swali twende na hili shauri. Bwana yule kaloa Takwama hapo ushahidi wewe. Bana mimi namba moja, namba mbili Namba tatu ndo mke wangu. Angalia sasa. Ila namsamehe mke wangu sababu ametangulia mbele yake. Kipindi mimi narudi katika kutafuta kufanya fanya upelelezi kutaka kujua siku ya kwenda tunaongeaje huyu mtu, sisi hatumjui advocate, hatuna elimu. Mimi nilimuita mke wangu, eh bwana, kumbe yule ana mbinu za kutuzuga, umeelewa Kwa mfano anakuuliza wewe, wewe jina lako nani? wewe jina lako Nuru, naambia mimi Nuru. Mbona nimeambiwa Asha? Wewe usimwambie ile Asha umenipa wewe, ina maana unamuuliza yeye, anataka umjibu. Wewe umesema jina lako Nuru, mbona nimeambiwa Asha? Mimi jina langu Nuru. Yani unajibu swali, sio wewe unamuuliza. Sawa. Ah, bwana kwanza usiniletee habari zako mimi. Wewe unapenda sana kujifanya unajua. No. Bwana wewe tupangane vizuri tukifika mahakamani hakuna kufundishana. Oh bwana, mke wangu hataki mkufundishwa. Sasa angalia tu kwanza, kwenda pale anauliza wewe nani? Ndio Nurudi? Ndio. Haya, tuonyeshe kidondo alichomia kupigwa mapanga siku hiyo. Mimi nimepigwa mapanga, nimekatwa kwenye tumbo. Kwa hiyo mahakama kama itaniruhusu nifunue tumbo langu, nitafunua. Mahakama ikasema funua kidogo mama, funua hivi, akaonyesha. Yule akili akaanza hivyo, hicho ndio kidondo kweli cha kupigwa mapanga? Kumbe nimeumia na jembe. Yeye anataka jibu, yeye anamuuliza bwana, ikaa kimbembe hapo sasa. Mwanamke anataka anauliza, mwenzie anataka mjibu. Ah, ikaenda ikaenda malumbano, hatimaye asema asema, basi natosha. Kwa hiyo ushahidi tuliotoa sisi watu wawili ni ushahidi ambaye tosha. Basi tukakaa, angalia basi. Ndio maana nchi hii ina mambo mengi sana. Mimi nikikumbuka shauri lile naweza hata kukaa nikalia mdogo wako wakati huo wakati huo hayupo hajaingizwa wala nini siku ya judgment siku ya hukumu miaka miwili kesi imezubaishwa miaka hii eh? miwili watuhumiwa wakiwa wapo ndani wapo ndani hmm. naenda bwana hey, hey. Eh, yaani nchi hii hasa hivi labda lakini zamani bwana watu tu mimi mmoja hapo nasema sikutendewa haki mm -hmm. hukumu inasomwa hakimu sio yule ligema akaja mwingine simjui anasoma hukumu, akaanza kuongea maneno mengi, anasoma mule, mimi nasikiliza eh, nasikiliza nasikiliza, anaanza kusema watumiwa walikuwa hatiani, lakini swali linakuja, utambulisho utambulisho gwaride la utambulisho halikufanyika kwa polisi kwa sababu gani? Kondo mwalimu anasema wamepotelewa na pesa milioni kumi na mbili. Mkewe anasema kapotelewa pesa milioni nane. Mbona hawa watu wanapishana? Ina maana ni ushahidi wa kutengeneza. Mimi pale pale piga mkono namna hii, naambiwa uruhusiwi. Mbona anaongea vitu tofauti? Pesa sisi tumetaja zote milioni kumi na mbili. Mke wangu ataja hivyo na mimi nimetaja hivyo. Huyu anazungumza kwamba milioni nane, mke wangu ataja lini? Kwa hivyo mimi leo inaniuma, anaonyesha mkono niweze kukanusha, naambiwa askari anakuja mwendesha mashtaka yule PP wenyewe anamuita na nyota si moja ile si mbili, anamwambia kwa hiyo leo hii mahakama inawaachia huru watumiwa hawana hatia. E bwana, ah, watumiwa walitoka mbio, mtu ndani yuko miaka miwili, unaambiwa ndugu zao wanakamata, wanaondoka, shauri limekwisha. Sasa mimi ndio niliposhangaza, mtuhumiwa kakamatwa kwenye sehemu ya tukio na DC mkuu wa wilaya ndo kambeba mtuhumiwa huyo mtuhumiwa anaojiwa anataja wenzie. Leo hii nikaambiwa hawana hatia. Mimi kwa kweli kidogo pale, kutokana na elimu nilikuwa sina, lakini moyo uliniuma, nikasema sikubali. Kipindi hicho bado mia mbili mia mbili ninazo. Nikatoka kule Kibaha nikaja, nikaja huku Dar es Salaam mjini Posta kwa mwanasheria mkuu kanda ya Dar es Salaam na mabarua yangu kutoka kijijini. Moyo unaniuma sana, nimevamiwa na majambazi, mtuhumiwa akakamatwa eneo la tukio ameujiwa na jeshi la polisi, amejaribu kuwataja wenzie, wamewekwa ndani miaka miwili. Leo hii judgment inatokea, wanakuja wanaambiwa wako nje, hawana hatia na pesa kibao kakutwa nazo yule pale, zingine wamebeba wenzie kakutwa nazo, si ndio vidhibiti na panga alilokuja nalo kamekamatwa, leo hii akaambiwa hawana hatia. Basi yule mama nilipomwadisia ah, sikitika sana, aniandikia akaniambia leo Alhamisi, naomba uje Alhamisi, sio uje Alhamisi ijayo. Nikamwambia mama, sikiliza nikwambie kweli mimi nilikotokea na majonzi makubwa sana. Leo hii leo Alhamisi. Unaambia Alhamisi nimekuja nisije nije Alhamisi jana. Mimi naona mama utakuwa umenikosea. Akapekua pekua, akaniambia sina kwamba njoo Alhamisi jana. Sawa, mimi nikarudi. Bwana we, kilichofuata mimi hata shilingi mia hii sina ya kupanda nauli kutoka Kibaha kupanda gari kwenda huko Posta. Sijui nimefanyaje, si nimefanyaje. Si umaskini ukanijia. Hata ndugu yangu aina yote useme labda akwambie bwana elfu tano hii shika, hakuna. Nikakosa pesa, yani hata nauli ya kuendea kule kwa mwanasheria. Sikuelewa nilifanyiwa kitu gani mpaka lile shauri nikaliacha, nikaliacha, nikaliacha, sikulifuatilia tena. Hata yule mwanasheria yule mama kule, mwanasheria mkuu, ina maana tu hakujua mimi anitafute kwa staili gani, aniulize vipi. Ina maana msaada unapewa baada ya mwenyewe kwenda mimi mpaka hivi bwana, lakini kwa kweli roho inaniuma sana. Mdogo wako hapo umeshamwambia au umeshawashirikisha familia kwamba huu mpango ulitengenezwa na mdogo wangu? Mimi familia sipenda kuwaeleza mm. isipokuwa ukishalielewa jambo, jambo linakuwa zito kama hujalijua. Mm. Ehe, jambo lako ukishalijua, usitaki kumshirikisha familia kwa sababu ile jambo ndani ya familia huwezi jua. Familia wana upendo naye yule zaidi kuliko mimi labda. Kwa hiyo mimi baada ya kupata vile vitu yani siri ile nilipoipata sikutaka niitangaze kwa mtu aina yoyote, lakini baba uhai wake siku ile yule mtuhumiwa alikuwa anaongea na baba alijua hiyo habari mm. Eh, isipokuwa mimi sikutaka kufuatilia jambo lolote na yule mdogo wangu mpaka hii leo. Yule mdogo wangu hana story na mimi kivipi? Yani hanitembelei, hanipigi simu, ila mimi nikiwa nimeenda maeneo ya kwake sokoni, nilikuwa na mwanamke mmoja alikuwa anapenda sana matikiti, yeye yuko soko la veterinari kule Tazara mbele Tunaenda pale tunaulizia, jamani bwana, mimi kaka yake, watu wasema hapana, mbona sisi tukujui? Kuna kijana mmoja ni mpangaji wa mdogo wangu bwana, huyu kaka yake akasema mimi nakataa. Sasa wewe kaka yake, ambaye mimi kaka yake baba moja mama moja, ah, mimi kwa cheusi niko ndani mwake na mwaka wa sita, wewe mbona sijawahi kukuona? Kama sasa wewe unabisha, mimi sio kaka yake, au hujabisha? Unabisha, hujawahi kuniona wewe, sio kaka yake. Naambia haya, namba yake unayo? nayo Mpigie simu, mimi jina langu kutikavu. Wewe mwambie hivi, eti wewe una kaka yako akampigia akamwambia mimi ah, kaka yetu mkubwa anaitwa Kutikavu. Anafanya shughuli gani? Boda boda. Yukoje? Akamwelezea, tukaweka loud speaker wenzio wote wanasikia. Bwana yupo hapa, akamwambia nakuja, akaja na toyo yake. Hebu hebu tuambie kweli huyu ukoje naye? Baba moja, mama moja. Mtu yote akinionea mimi ndo namfuata huyu. Jamaa anashangaa, mwaka wa sita ndio niko ndani mwake nimepanga, lakini huyu kaka mtu sijawahi kuona huyu mm. kweli kaka yake. Ina maana yule alipokuwa anapakataa mimi nishapajua, mm. sababu mtu ndani ya miaka sita mpangaji, lazima baadhi ya ndugu zake utawajua wanakuja pale, mm. lakini anashangaa sura ndio kwanza anaiona, na mimi sikutaka kuwapa full production ni kuna moja mbili. Ah, ah, hivi vitu havihusiani na, na wale. Umeona? Mimi ninapoenda pale kumuuliza naonyesha upendo. Na yule bwana kaka "Yangu huyo. Ukisikia mtu ananionea mbabe wangu ndio huyu namfuata. Eh, ukisikia kaka yangu mpiga ngumi ndio huyu." Umeona? Tukatoka pale bwana, shimeji yako ataka matikiti. Yeye yeah, akaforce pale akaenda kanunua matikiti yake mawili akatugea, akatugea nauli kama 4000 sisi yao tukaondoka. Kwa hiyo tunapokutana, mm. Uwezi jua kasi tuna ugomvi. Na kwa hiyo haukuwahi kumzungumzia chochote kuhusiana na tukio lile? Hata siku moja hata siku moja sikuweza kumzungumzia na tupo hivi. Na yule mtuhumiwa ambaye aliachiliwa kule baada ya kuwataja wenzie na kutaja kuwa kaagizwa na huyo ndugu yako, una mawasiliano naye au ulipozungumza naye kukumbana zaidi, alizungumza kwamba ni kwa nini ndugu yako alifanya tukio lile, pesa zilikuwa zinakwenda wapi? Yule tulipomuuliza, palikuwa na watu wengi wanakijiji wa pale ndio walikusanyika kutoa ushirikiano Mm. Tulipomkamata yeye ndo akajaribu kuniambia tu ukweli kwamba bwana, mimi nimekuja huku kutokana na ndugu yako ndo alotuleta huku tuje kufanya kufanyia tukio, na mpaka amekodi bondia ili aje kukudhibiti wewe kwa sababu unapiga ngumi. Lakini yeye tena hakuweza kutoa historia yote kwa sababu watu washajaa pale tena. Mm. Eh, watu muue muue kabla ya msimuue. Eh, swali so, langu ni kwamba lile tukio lilikuwa la kuchukua tu fedha au lilikuwa la kukudhuru wewe? Ehe, madai yao walikuwa wanataka kunifunga kamba waniue kwa sababu pale nilishindwa kueleza kwamba tulivyokuwa mle ndani, tulivyokuwa tunapigana, kulikuwa na sehemu wanataka kunifunga kamba ya katani, hmm. umenielewa? Mm. Hapo ndio palipokuwa na show. Wewe ukitaka kufunga, nimekupa Pepsi ukitaka kufunga nimekupa kichwa. Yani hapa palikuwa mtimu mtimu pale mlangoni, sifungiki, na mi najua kwamba nikishafungika nimefanywa ninavyotoka na matakwa yao. Kwa hiyo pale mi nilikuwa nakataa kufungwa, lakini yeye alisema kwamba ungefungwa ndo ungeuawa, ni waniue na alivyotuambia kisa hapo sisi hatukupata muda wa kuweza kuongea naye, na mimi mwenyewe nilikuwa kwenye hali mbaya. Yaani mimi madamu, labda nikuonyeshe hapo, naona hii mstari mkubwa sana mm. Eh, hilo panga ndio linipoteza akili. Kwa hiyo damu ikawa imejaa, hata kuweza ile kuongea sana, sio sana. Yaani nilipopata yale mawili matatu tu, mimi nikaona yananitosha. Mtumiwa tena akachukuliwa na watu, kaondoka naye kwenye kata huko Soga. Matukio mengine ambayo kwanza baada ya hapo Ikaendaje mpaka mke wako huyo akafariki? Mtoto alizaliwa? Mtoto alizaliwa mm. akawa mkubwa mm. tukaishi naye vizuri mm. baadaye mke wangu tukaachana tuka, tuka kisa yani kisa kilikuwa cha kipuuzi sana mm. lakini sisi maisha yetu kama nilivyokuambia tulianzia kijijini mm. baadaye ndo tukaja hapa Dar es Salaam mm. sasa nikawa namwambia bwana huku Dar es Salaam tunapokwenda tuwe makini watu wa Dar es Salaam wanapenda kugombanisha watu hasa wakiwaoneni nyie na hela akula akanielewa. Tumekuja hapa eh, bwana vichekesho, yani ukiambiwa hiyo habari hmm. Tumekaa kwenye nyumba moja, nyumba tu ya kawaida, tutaki watu watujue kama tuna pesa. Kuna mdada hiyo nyumba tulikuwa tunakaa, kuna dada anaitwa Angela mm. Yeye ndo alitugombanisha katika hiyo nyumba hmm. Lakini mimi tu nilijua kwamba udhaifu wa mwanamke wangu utatokea jambo kama hili mimi nauza mkaa pale. Nikimaliza kuuza mkaa, ina maana saa moja naenda kuoga. Mm. Ninapoenda kuoga nikishamaliza natakiwa nielekee maeneo ya kusema nikanywe maziwa kwa sababu shughuli za mkaa zinahitaji kutoa vumbi na maziwa. Mm. Basi kumbe vile mke wangu anavyomuona sisi tuna pesa, wanawake wanajisikia vibaya mle ndani. Hey, hey, tutakula sahani moja. Wanaongea mafumbo kama hayo. Mimi wanapoongea vile nakuwa sipo sijui. Kumbe wanamuongelea hivyo mke wangu. Baada ya kuona yeye anawaonea wivu wanawake wote mle ndani. Basi wenzio akawa wanamwektia. Ukiniona mimi naoga navaa ndani, kabla sijatoka mdada naye anaoga anavaa. Ah, ngoja nikanywe maziwa mimi. Ah, kwa hiyo mke wangu anasema ah, mume wangu anakunywa maziwa. maziwa. Na dada anasema anaenda kunywa maziwa. Ina maana anaenda na mume wangu. Umeona? Mimi naporudi kwenye maziwa ndugu yangu ndani balaa. Na yule dada anaporudi sasa akifika pale anachukua nguo zake za ndani anafua. Kama ana vitambaa anafua. Anaanika. Nishamaliza. Mke wangu da nini, umetoka wapi? Mi nimetoka kunywa maziwa, nakwambia ugomvi na mke wangu. No. Vipi kwani kuna nini? Yule dada kaja pale anafua chupi yake, vitambaa vile pale viwili anafua, anasema kishamaliza. Na yeye kasema anaenda kunywa maziwa. Umetoka naye. Ah. Mimi wala kwa bila mke wangu mimi mambo hayo sina, na kama nina mambo hayo naenda kijijini kuchukua mkaa. Huko anawake siwaoni. Sasa itakuwaje nichukue mwanamke humu ndani? Achana na ujinga huo, wenzao wanakuona wewe namna gani? Ah, asikii. Tukaama nyumba ya kwanza tukamia nyumba ya pili. Tunahamia nyumba ya pili, tunafika tu, kosa lake. Mimi sipo, niko kwenye biashara mkaa, anawaambia wale wanawake, jamani, mimi nimekuja na mme wangu, mme wangu ana hela, naomba tuheshimiane, kila mtu na mme wake. Ah, mimi sipo, sijui hizo habari nauza mkaa. Mmoja kaja, awe mbona mke wako? Tukaja pale dakika kangu anaongea maneno kama yale Yeye pi anasema tuheshimiane, mimi huko nimehama, mme wangu anachukuliwa, ndo nimekuja huko. Sasa haya maneno kweli ya kuongea? Kama jamani, mimi naomba nyinyi wote mumvumilie mke wangu tena naomba. Sawa, akaelewa akaondoka zake yule dada. He, wa pili naye kuja kuniambia hivyo, wote walikuwa hapo hapo nyumbani. Kuja kuniambia ngamba, ngoja nimuende mke wangu. Baadaye usiku akatoka kulala, ngamba mke wangu, haya maneno kwa nini usiweke rohoni? Wewe unatangaza, mbona unajue unajianika sana, inahusu nini? Haya mambo mengine wenyewe tuweke moyoni. Hata kama mimi ni malaya, sasa unatafuta kuwaelekeza hawa inahusu nini? Kausha. Ah. Kwanza hivyo nimeambiwa. Kuna mdada mmoja wa chumba cha nyuma. Nasikia ulikuwa unatoka naye kabla mimi sijaja. Maana mimi nilianza kuhamia hapa ile kuanza maisha kidogo nilianza kama mwezi, alafu ndo mke wangu afanya nini? Nikamleta. Ngamba mimi usiwani naye. E eh, bwana, yani utasema kule tulikokaa mwanzo kwa yule msichana wa kwanza cha mtoto akaanza kugombana na yule mtada anaitwa Adija. Aligombana naye, aligombana naye mpaka siku moja wakatoka wenyewe wakaenda kukaa kwa ile Hadija kwao. Sasa wakaenda wakayazungumza yakaisha. Mimi ndio nakuja kuambia bwana, hapa kulikuwa na kikao, wewe ulivyokuwa shamba, mkeo kaja, amezungumzwa, yameisha. Kuhusu nini? Kuhusu wewe na unatembea na Hadija. Ah, jamani, mke wangu mimi siwezi kufanya vitu vya namna hiyo, kama mimi malaya nje ya hapa mimi naenda nje vijijini, kwa nini nichukue wanawake mjini? Hapa kila sehemu naenda, kwa nini nichukue humu ndani? Tukawa tumemaliza tukahama, mi ngamwao sitaki matatizo, nkahama kamia nyumba hiyo hiyo sasa tunauza mkaa na mke wangu akae huko. Mbona mtoto au mtoto? yule? Mtoto tunaye. Mm. Kwa sababu uzazi ana kama mwaka mmoja. Ilikuwa 2000 2001 kazaliwa yule. Na mtoto tunaye wenye, Tukakaa hiyo nyumba ambayo tunanunuzia mkaa. Mimi napima mkaa na naongea na wateja. Kama unavyonijua sasa mambo yangu niliyapata kule kwa bibi. Ah, sister mimi nakupenda sana dadangu. Yaani usipokuja sijisikii la. Si unajua njia za kuongea na wateja ili wateja wajisikie vizuri na mkao wapo unavyoona madonge haya manene niliyaweka kwa niaba yako, nikajua ndo muda wako unakuja, na namwongeza, ili namhamasisha, yani kama namletea mvuto fulani. Haya, anajisikia raha, anaondoka. Kila mte kumbe nafanya vile, mke wangu yuko hapa kasimama nyuma. Haya, huo ndo uzaji gani wa mkaa? Umempimia vizuri hiyo midonge, umempa ya nini? Midonge gani? si midonge ya mkaa minene minene, lika pembeni. Mimi nimemwambia dada, nimekuongeza au nilijua kama utakuja, si unajua wanawake wako wengi, lakini natafuta kumvutia, napitaga mara nyingi aenda kununua kwingine. Kwa hiyo mimi natafuta ile jinsi ya kumvuta aje kununua kwangu. Wale wanakaanga samaki wenzao kila siku ananunua bonge la ndoo limejaa, mm. lakini anapita aenda kununua store nyingine. Mm. Kwa hiyo leo sasa kaja kwangu na mimi natafutia mvuto ili kule tena asiende awe ananunua kwangu. Mm. Kwa hiyo ndo naambia ulipita leo, nikasema dada yule lazima akija kununua kwangu nimwekee mkaa mnene. Kwa hiyo ndo hapa nakupa nyongeza mke wangu yuko hapa umekasimama, sijamuona, sijamuona. Uuzaji gani huo? Mimi ndio maana nakwambia. Akanivuta hapa ndugu yangu ndani, ugomvi sasa pale watu kibao wamekaa katika ile biashara, sasa tunagombana ndani na zile hela tumeacha pale pale. Hivyo hiyo kweli tunajenga au tunabomoa? Au tunapiga hatua kwenda mbele au tunapiga reverse? Nikaangalia ngasema huyu mwenzangu sasa huyu arudi nyumbani tu, hakuna jinsi, hapa tutapoteza mwelekeo. Auza mkaa alipofika jioni kama mke wangu, mimi naomba tumetoka mbali sana, lakini kwa hapa tunapokwendea siko, tatia aibu dunia nzima. Hii nyumba ngapi? Na mpaka sasa tunatia aibu kwenye biashara. Tutakuja kulogwa hapa, biashara itaenda tofauti, tutashindwa kujua alotuloga nani na kwa shida gani. Mimi naomba wewe nenda nyumbani. Sawa tu, poa, bora nikapumzike kuliko kuniweka leo juu. Nikia mke wangu, ondoka zake. Ndio tulivyoachana mimi na mke wangu kuachana huko. Tulivyoachana tena yeye ndo kaondoka, mimi ndo mizunguko hii yote ulikuwa nasikia na kuhadisia, niko peke yangu sasa, sina mke. Lakini umesema kafariki. Eh, kafariki wakati alipoondoka kwangu mimi kenda kaolewa. Mm. Umenielewa? Alipoolewa na mimi nikaoa. Mm. Umenielewa? 2015 nilioa mwanamke mdogo na umri wa miaka 19. Mm. Watoto tulizaa na yule watatu. Huyu ambaye tulikuwa tunamzungumzia ni mdogo. Wapo wawili wakubwa wakubwa ambaye sasa hivi wanajitegemea hata yule kama yule. Yaani mliishi mkazaa mpaka watoto watatu? Eh, si tuliishi kabla mambo hayo yote tusha tulishapata watoto wakubwa wanajitegemea. Hmm. Umeona? Mm. Sasa hivi wana watoto mmoja mmoja. Mm. Wale watoto wanimpigia simu, baba, si mama yetu anaumwa tena, anaumwa sana na tunakuhitaji leo hii uje. Mm. Kaambia sawa. Mimi na mke wangu mdogo nikamwambia bwana, mama watoto anaumwa tena hali mbaya, nimeambiwa nifike hata kwa wakati, yani muda wote, sichukue hata dada, nitafute usafiri wa haraka. Mwanamke nimuelewa mdogo, sema twende. Mm tukaoga tukavaa tukachukua hela tukaweka mfukoni tukaondoka zetu. Kufika kule nisikia imani sana, watoto niwakuta nje wakanishika mkono kuniingiza ndani na yule mwanaume ambaye amemuoa yule mama watoto, mimi na yeye hatujawahi kuonana. Walishawahi kukaa karibu miaka miwili, lakini hatujawahi kuonana. Mm. Nilipoingia pale kumkuta mama watoto alivyo, amelala kwenye kitanda, atizami haya meno anyanyui anyanyui. Mm. Ah watoto wanijua mimi mjanja. Nafika pale, haya wazee, mambo gani yamefanyika? Mwita fulani kafanya hivi, mwita fulani kafanya hivi. Ah, eh? Fulani kafanya hivi vipi? Yaani wameita mganga kaleta dawa zake. Mm. Amepewa huyo. Amekuja mganga fulani amepewa dawa zake, lakini tunaona hali bado mm. Mgonjwa alikuwa meno yanacheza mpaka ameyafunga meno, alikuwa anatizama mpaka ayatizame. Sasa na mimi naomba nitoe msaada wangu mm. Huyu mwanamke huyu mgonjwa usiku leo nitaleta mganga na mpaka asubuhi tukijaliwa kuwa hai afike hospitali mm. Wakasema sawa. Mimi pale nikatafuta usafiri wa kunifikisha sehemu moja Bagamoyo. Mm. Nilipofika Bagamoyo nikaenda kwa mganga wangu nikamweleza, akaniambia hebu nisubiri nje. Akakaa ndani, alikaa ndani, alipotoka akanambia wewe nenda mjini asubuhi tuwasiliane. Mm. Nikisema mimi niliahidi wewe nikupeleke kule mm. leo. Akanambia ah, wewe nenda mjini, mimi nalala hapa, kesho tuwasiliane asubuhi, tunaenda tutakutana huko kwa mgonjwa, mi na wewe sawa. mi nikaondoka, lakini wakati naotoka pale nikawa nalia <laughs> Pole. Pole pole. Nilipotoka pale kichwa kikawa kinanisimka, nilipoingia kwenye gari, yaani mambo mengi akiwa anataka kunitokea kutokana na ushirikina mwingi nilipitia. Nikaa kwenye gari, kichwa kinasimka, macho yangu yanacheza. Ah, nikaja huko Dar es Salaam, hapo Tandale Kaja mke wangu ni mwacha kuliko mgonjwa. Kalala. Ah, sijalala. Nilipata shida sana usiku. Yaani kila nikilala naamshwa. Nakaa kama hivi, nalala. Sijajua hata nani ananiamsha. Mm. Nilala. Ni yani inakuwaje mpaka unahisi unaamshwa? Yaani nahisi mtu kabisa ananiamsha. Anakugusa na kuongelea. Eh, hey, amka amka amka amka. Nikaa niko peke yangu. Mke wangu hayupo, nimemwacha kule. Ah. Asubuhi Umekuja, napokea simu na watoto wangu, baba mama amekufa. Pole bwana, niliumia sana. Ni mtu ambaye nimetoka naye mbali sana. Napiga simu, baba mama amekufa. Mm. Nampigia simu mganga, anambia bwana, vipi? Bwana, pigia simu mtoto, mtoto wangu ameniambia mama amekufa. Mm. Anasema sawa, twende tukazike mm. mi nikapita huko nikamishana huko tukakutana kule tukazika wote na mganga na mganga mganga yeye si ni upande ndugu yetu kaka yetu ila kwa vile ni mzee namwita babu kifupi hivi mtu wa Bagamoyo kanaambia bwana kuna mambo mengine sisi kwa vile wewe ni mdogo wangu ndio natakiwa nikwambie, lakini wateja wengine si atuambii mm. Tukishaona kwamba ina hii, tunaona kabisa hapa hamna kitu mm. hapa. Mgonjwa anafanya nini? Anakufa. Ila sasa mteja kukwambia ndugu yako anakufa, haiwezekani. Utamwambiaje anakufa? Mtu atajisikiaje? Hmm. Kwa hiyo mimi wewe ndio maana nikamwambia tu nenda mjini, najua wewe utajua kinachoendelea. Nikamwambia kweli kaka, na mimi naondoka pale tu kichwani kwangu nikaona mambo tofauti. Sasa basi ndio hivyo bwana, ukue ujielewe. Nikamwambia sawa. Yeye yeah, alijuaje kumuuliza? Ah, yeye wale ni waganga mm. wanaangalia tuseme, wana vitu vyao, akifanya hivi kwamba kikienda huko usalama upo, kikienda huko usalama haupo mm. ina maana wenyewe wanaita ramli anapiga mm. kwa hiyo mlendani mwenyewe ndo anapata majibu hapa bwana, usalama hakuna kwa hiyo pale kishaelewa kabisa. Sasa huyu kaelewa kwamba huyu ana, ana, anafariki kawaida au anafariki kwa mambo ya uswahili. Yeye pale anaelewa kabisa kwamba ni mambo ya ushirikina, sumu ishazidi, hata haitowezekana tena hapo. Kwa hiyo hata kama nitaenda sina nitakachokifanya, hata kama twende sasa hivi mm. Eh, kwa hiyo pale ndo maana akaniambia tu na mjini kesho, tutawasiliana twende. Kwa hiyo akikuwa kifo cha kawaida, sio kifo cha kawaida mm. yule mwanamke alilogwa mambo ya Kiswahili. Kisa kisa kikujulikana mm. lakini mlolongo huo ulienda mbali sana mm. yule mke wangu, mama watoto wangu alivyokufa mm. akamwacha dada yake mm. dada yake ndio ikabidi amlee mtoto wangu huyu mdogo ambaye nilikuwa namzungumzia mm. akawa akasema huyu mtoto atakaa hapa some, ambia sawa, hamna shida shoeji mm. lakini siku moja nikapigiwa simu wale wale watoto kanambia maiti mkubwa anauma sana, tunakutaka uje. Mm. Sasa mm. ndio mfumo eh, dada yake ambaye anakaa na wale watoto mm. ni kipindi hichi nina mabodaboda Umesikia bwana? Mm. Ndio kipindi hichi na mabodaboda. Aliposema tu kavaa tayari safari. Mm. Safari tuna wenyewe tena mpaka kule. Nafika kule. Namba mama Idaya amekufa. Shemeji yangu ambaye namtegemea ambaye anamlea mtoto wangu. Mm. Ah. Nililia sana kwa sababu Mtoto alikuwa bado anasoma sekondari. Mm. Mimi huku sina mke, yule mke mdogo nioa niliachana naye. Mm. Mtoto wangu atasoma vipi? Mm. Ah, nililia sana. Tukashiriki mazishi tukazika vizuri. Nikawaomba baadhi ya ndugu, jamani mtoto namchukua. Akasema sawa. Msiba utakapoisha nenda naye. Mm. Namchukua mtoto wangu nikaja naye Dar es Salaam. Mm. Nikamtafutia shule Sinza pale. Layani pale kuna shule inaitwa Mashujaa, nikanunua nafasi pale, mm. walimu wakanisaidia, mtoto wangu nikawa naye nasoma mpaka hivi juzi kamaliza secondary form 4. Mimi sikupenda kuchunguza sana kwa sababu mm. mimi yule mwanamke nilishaachana naye. Mm. Eh, ina maana nishatoka ndani ya familia. Isipokuwa kwa sababu tumezaa. Mm. Basi mimi bado nipo ndani ya familia kule. Mm. Eh, lakini sihitajiki tena kuuliza mengi. Mm. Eh. Mwanamke ambaye ulimuoa huyo, unasema ulimuoa akiwa na umri mdogo, binti ya miaka 19. Mlibatika kupata watoto? Mmoja. Mpaka sasa hivi una jumla ya watoto wangapi? Saba. Yeye ndio wa saba mtoto huyo. Mm. Kwa hiyo ndoa zilikuwa ni mbili lakini watoto saba. Ah, ah ndoa tatu. Mm. Nilimwoa marehemu Mama aridi mm. nikaja nikamwoa Mama Mudi, mm. nikaja nikaoa na huyo Habiba watatu. Mm. Mama Mudi yeye nimezaa naye mtoto mmoja. Mm. Hata juzi hapa aliniliza nililia alikuja. Mm. Sijui nikupe na historia yake mpaka nikalia. Ilikuwaje? Mimi nimezaa naye mtoto amesoma darasa la kwanza mpaka la saba akiwa nayo yeye mm. Baada ya kumaliza elimu yake shule msingi darasa saba, ilibidi aje kusoma mambo ya fisi form 1 mm. ili pengine atafaulu akakabiliane na mambo hayo. Sawa, nikamchukua akaja hapa nikamtafutia hiyo free form 1 elfu hamsini nikamlipia mm. akasoma. Bahati yule mwanamke yuko kule, mama Mudi akatoa taarifa, bwana mtoto amefaulu. Mm. Sawa, tunashukuru. Akasema mimi nakuja na kikao na wewe na huyo mtoto. Nikasema sawa. Alipofika Dar es Salaam akahitaji akutane na mimi hapa ninapokaa. Sikupenda mimi maisha nilikuwa naishi na yeye tofauti na nilivyo mimi. Kama unaingia chumbani kwangu unaweza ukanionea huruma mm. E, hivi vitu tulivyokalia mimi sina hata kimoja, mimi na kitanda tu mm. Sasa sikupenda, akaona siri yangu ya maisha ndani mm. au sio bwana? Kaambia mimi nitakuleta sehemu ambaye tukutane kwa mdogo wangu ana mji wake kule Majoe, tukakutana kule, kukutana kule Anasema mimi nimekuja, kilichonileta nataka mtoto tumpeleke boarding mm. akasome. Kuna shule nimeifuatilia ina unafuu mm. milioni moja kwa mwaka mm. na unailipa kwa awamu nne mm. Akawa naongea mdogo wangu, nikamwambia umesikia bwana? Nimesikia. Haya ah, kaka, unasemaje? Nikamwambia sawa, lakini nilikuwa namuomba mwanamke kwanza, mtoto amefaulu, tumpeleke shule ya kata, au sio bwana? Mm. Asome hata miezi mitatu, ili sisi tunajipanga mambo yetu Tukishaweka mambo yetu yamekaa sawa, basi tumchukue commission, tumpeleka boarding. Mwanamke anasema hapana, siwezi kufanya kazi mara mbili. Mm. Tumpeleke shule ya kata kwa gharama, alafu tumrudishe shule hii ya boarding, gharama mara mbili. Nikamwambia ninazungumza hivyo na maana Mm. Hebu angalia utaratibu, hii hela itakuwa bei gani? Anasema kama laki saba na nusu. Hasa laki saba na nusu, wewe laki tatu na sabini na tano na mimi laki tatu na sabini na tano. Mm. Yeye wakati anazungumza hivyo mimi elfu kumi ndani sina. Mm. Nikamwambia sawa, mimi nakuomba, siwezi kukueleza mengi, lakini nakuomba tujaribu kufanya hivi ili tuende sawa, kwa sababu unapozungumza hivyo wewe unasema unazo hata leo, mimi sina. Sasa nikikwambia sina, wewe huwezi kuniamini mimi. Mm. Lazima unikubalie ninavyozungumza, mimi si ndio baba, wewe ndio mama. Hebu jaribu kufanya hivi, mwanamke anakataa. Mm. Nilifikiria, kichwa kilisisimka, nililia. Mm. Yaani kama ananisanifu kusema wewe, si ulijifanya una pesa, wewe ziko wapi sasa? mimi uliniacha wewe, una pesa, unamiliki pesa, ukaenda ukaoa msichana mdogo, sasa ziko wapi? Mbona laki tatu na sabini na tano zinakushinda kwa moyoni? Na huyo wa pili ilikuwaje ukamwacha huyo? Huyo Mama Mudi mm. Mama Mudi <clears throat> tulilogwa na nani? Na huyu mke wa kwanza ambaye alifariki yeye alikuwa na alikuwa anahitaji turudiane. Mm. Mimi nilikuwa sijui. Mm. Kuna mzee mmoja anaishi naye nyumbani kwao aliniambia, bwana kwa hiyo mke wako ameachika kwako, ameolewa, lakini akili yake yote anahitaji kurudi kwako mm. lakini kukwambia naona aibu, mimi ndo kanambia mm. nikamba sasa ikishaolewa angeniambia kipindi hajaolewa sawa, tungejua tunafanyaje. Sasa ameshaolewa, mimi kumshawishi achike kwa mumewe arudi kwangu itakuwa sio kitu kizuri, nitapata madhambi mm. Umenielewa? Na hapa nimwambie achika au niseme akiachika nitamuoa, ina maana kama namfundisha au namshawishi achike. Mm. Kwa hiyo ni vitu ambavyo amechelewa. Hmm. Angalia basi dunia inavyoenda. Mwenzangu akasema huyu mume wangu sana waganga na waganga zake na wajua, ngoja niende. Akaenda kwa mganga mmoja ambaye tulikuwa tunamtumia yeye namfahamu, akamweleza mwanzo mpaka mwisho, mimi mume wangu namtaka nirudiane naye, mpaka watoto wanashauri turudiane, hatujakoseana makosa makubwa, yani mambo ya wivu ni mapenzi kupendana. Sasa mwenzangu achukua hasira na mimi hasira, tumeachana, bado namhitaji. Hmm. Kwa hiyo mimi nataka waachane na huyo mke aliyemwoa ili turudiane. <laughs> angalia basi picha bwana, usiseme oh, uchawi hakuna. Uchawi upo, usibishi. Kama hajakukuta utasema uchawi hakuna. Mimi mwenyewe nikasema uchawi hamna. Angalia basi, angalia tikiso tulichoachania na mwanamke. Mimi sina watoto hao watatu, mm. watoto wawili wanasoma na huyu mwenzao ni mdogo chumba tumechukua kimoja hapo Tandale hapo wao wanatandika godoro chini, katikati hapa tunaika kama pazia, sisi tunalala kule kwenye kitanda. Asubuhi wanataka kuondoka shuleni, wanamwambia mama yao, mama, sisi tunaondoka, lakini mwenzetu anajisikia vibaya. Kawaida yetu tunamnyanyua tumleta kwenu huko ndani, analala kitandani, godoro tunaweka so, tunafunga. Lakini sasa tuwezi kumnyanyua mwenzetu, anaumwa yeye. Yeah, anawaambiaje? Mimi nipo nje nishatoka nauza mkaa kama hapo barazani. Mm. Mkiliacha hilo godoro na mimi naliacha mpaka mtaporudi mtalikuta. Sasa watu wanasema kwani mama shida nini? Sisi tunataka kuwahi shule malumbano. Mimi nasikia mbona wanachokizungumza watoto sio kibaya. Haya malumbano na mama yao yanatokea wapi? Mimi nikaambia watoto wewe njoo, ambia nendeni shuleni. iko tu. Nikamhoji mke wangu, Mahmudi, shida nini? Shida utajua wewe, mimi sijui shida. Nasikia mnazozana na watoto, tatizo nini? Unaijua wewe? Basi mimi kaendelea kuuza mkaa, muda mtoto yule kaamka akapanda kitandani. Godoro limekaa pale pale. Muda kaja kunishtua nije kunywa chai naingia ndani na kunywa chai godoro liko pale pale. Unajua niko nyumba za mjini zina siri, au sio bwana? Kama watu wanalala chini baadaye ile kumekucha mtu godoro anachukua na lingiza kama ipo chini kwenye kiti, kumetulia na tandika fresh. Mm. Hujui kama mtu analala chini wengine, au sio? Nalipazia pale naliondoa. Basi kaacha vile vile. Ah. Namuuliza vipi mke wangu na kunywa chai pazia vipi? Ah, bwana waulize wanao mimi siondoe, ataondoa wenyewe. Ah, mke wangu mimi naimba kinafikia hivyo, shida nini? Kwani usiondoe pazia ukaondoa godoro? Sasa mgeni kama hivi akija, nikimwambia pita ndani inakuaje? Bwana eh, mimi usiniambie kama wewe mikono sunae, kaondoe. Eh. Mimi maisha yangu yote wanawake zangu wote au waliosikia nimeachana na usijai kumpiga au kumsonya, sijawahi. Ngema, kwani umechoka kuishi na mimi? Ndio umechoka eh. Kwa hiyo nikuache, niache kwa daftari langu hapa, kamwita rafiki yangu, kaa hapo, namwandikia talaka shemeji yako. Ah, muulize shemeji yako yuko tayari kupokea talaka. Shemeji, huyu bwana mmepishana, kuna mambo anataka kuamua kukupa talaka. Bwana nanipe sasa hivi, mimi naitaka, nimechoka. Anazungumza mbele ya rafiki yangu. Mm. Shemeji, shida nini? Ah, nimechoka. Shida huwezi kukwambia wewe, kwani wewe mzazi? Wewe si rafiki tu wa mume wangu. Shida nitaka ndawaambia wazazi wake na wazazi wangu tunataka jua shida. Mimi sina sababu ya kukuambia wewe shida yangu, Shida mimi na mume wangu. Kamba sawa iko sahihi. Aya, bwana mkabidhi mbele yako kwa kama shahidi nimekujaza huko. Aya. Talaka ngapi? Nimeandika talaka hizi. Mbili. Mbili. Sababu talaka tatu sisi tumezani vibaya. Mm. Kikawaida ile talaka akishafika kwa wazazi wake wale wanatakiwa waje waulize, bwana, talaka hii tumeiona, mkeo kaleta talaka hii, talaka umeandika wewe? mimi niseme ndio, shida nini, nielezee, au tunawahitaji siku fulani tuwaweke pamoja. Hiyo wazazi hawakuitaka, yani walivyochukua talaka tu yani mpaka nikaamua kweli, nikajua kweli, baadaye nipokuja kujua ngasema kweli tumeroga. Ilikuwaje ukaja kujua sasa umeroga? Sasa mimi yule si tumeachana, mm. sina hili sina lile. Mimi sasa siku moja naenda kwa mganga wangu na mambo yangu mm. nafika yule mganga sikumkuta mm. namkuta mtoto wake wa kike na mimi nilivyokuwa mfusi kwa siku za nyuma alikuwa demu wangu yule <laughs> mtoto mgande eh, vipi wewe, poa, mambo fresh? Ah, umenasa ndo nakuja. Tulijua tu kama utakuja eh? Sisi tulijua kama wewe utakuja eh, chezea wanawake, wanawake unawajua, unasikia ah, wanawake gani <laughs> hapo ulipo? Una sijui kama mia unayo una? kama, kama una shilingi mia ushafilisika hapo, ndo unakuja huko. Ulijuaje? Ah, ulijuaje? Chezea wewe eh eh, watu na akili zao, ananiambia mimi ah, nikakaa naye pembeni, vipi mm, mke wako alikuja hapa kwa baba hmm, uache uachane na mkeo. Umeacha kuacha? Nimemwacha. Sasa kaja tu usimtaje kama baba. Haya poa. Dogo mzee karudi chama. Bwana vipi? Ngama safi kwema kwema. Mambo bwana yamebadilika. Eh? Nimeacha mke na hela sina. Ah bwana wewe. Nikisema sana utasema wewe oh, mzee babu wewe unanigeuza. Haya bwana, mkeo kakasirika, mzee alikuwa anakuhitaji, mrudiane. Sasa wewe kila akileta mitindo wewe uelewe unajifanya wewe mtoto wa mjini. Haya, akushusha umeacha kuacha. Mtu anakwenda mbele ndio geuke nyuma. Kwa hiyo mganga wako alikugeuka. Eh, yule mganga anachotaka pesa. Ukienda mie anachukua hela, akienda mke wangu anachukua hela. Kwa hiyo mganga wangu kanigeuka ndio maana tumeachana. Ah. Ah, Sasa hilo moja niulize sasa nikuhadisi huyu mke mdogo nilivyomwacha ilikuwaje? Mm. Ilikuwa una hela we <laughs> chezea wewe. Haya basi, kwa vile tumeamua maji kuyavulia nguo inabidi tuyaoge, si ndio bwana? Mm. Nikueleze basi, huyu mke mdogo, mke mdogo nikuwa nampenda, unajua nampenda mm. maziwa saa sita, msichana mdogo afu kajazia, uambiwe kama huyu ana umri mdogo, yaani sipindui pikipiki zilikuwa tatu, huyu alikuwa endesha moja na wengine, na mimi mwenyewe tena nalala mpaka saa nane naendesha, yani muda mchache tu, nikipata elfu kumi inatosha. Angalia picha basi, masiala haya mabaya, mimi nina masiala sana, masiala ameniumiza. Mimi katika maisha yangu yote katika dunia hii ni kwa sipendi kutembea na wanawake. Unamwona huyu dada alivyo? Mm. Mimi mwenyewe kwenye mapenzi na mwana mkubwa, sitembei naye. Basi bwana, nimeoa mwanamke wa miaka 19 nimeika ndani. Wakati huo kuna dada mmoja pale jirani ah, ni mwenye nyumba wa rafiki yangu. Mimi nikienda anaambia eh, kuti, mimi nakupenda sana. Kama na mimi nakupenda nioe kama nitakuoa, ila wewe na mimi si mwanamume na mtu mmoja au mkiswa zawadi na 20 naweza nikamtimua muda wote. Mimi nafanya masiara mm siku ile bwana, nimeenda pale, rafiki yangu kapika, mkewe kapika ugali na kisamvu, ndio napenda tunakula. Yeye kanisikia katoka chumbani kwake na bwana yake yupo, kaita mchuzi wa samaki, na mimi napenda samaki kuliko nyama. Basi tukawa tunakula pale, ni tiangaliege ndizi kaleta, tunakula matunda, maji huu tunakunywa pale, katoka kwenye friji. Bwana yake yupo, ni mvulana mdogo mimi nikamwambia, kumbe baadaye nikampigia simu, kumbe mwanamume wako yupo, unataka unigombanishe. Mimi namtimua asubuhi yake rafiki yangu ananiambia bwana, kamtolea nguo zake zote, kasema kwenda, mimi na mtu wangu atakanioe. toka unanizibia riziki bwana kaondoka. Kama mwanaume alikuwa anaishi kwa mwanamke. Eh. Kwenye hiyo mama sasa nyumba ya ulisi. Mm. Mimi nikasema mama, mimi yule mama nilikuwa namtania. Oh, bwana wewe. Na wakati huo rafiki yangu aliniambia yule mama mchawi sana. Mama yupi? Huyo huyo ninamtania. Mm. Kuna mambo pale aliyafanya mtaani mpaka serikali za mtaa wanamjua mama mchawi. Mambo gani? Yule mama sasa hapo baadaye tutapasahau. Ngoja twende hapo hapo hapo utaniuliza. Mm. Umesikia bwana? Mm. Basi rafiki yangu mimi si nimeoa. Mm mke wangu pa kwenda kucheza si pale kwa rafiki yangu, sababu naye ana mke mm. kaenda pale. Sasa yule dada yule mwenye nyumba katoka kamkuta yule msichana na umu mapigo. Unajua mtu akiolewa mm. huyu mm. nani huyu mke kuti mm. mimi ananiita kuti kuti ah, kuti kaoa ana siku kama tano hivi ndio kamleta hapa Dar es Salaam, alikuwa kijijini. Kuti huyu yani pale anashindwa kusema kuti huyu mimi nimemfukuza mwanamume wangu ili anioe mm. ndio kaenda kuoa ndio 啊。